Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, rip à mes cheveux dont je n'ai pas pris soin depuis 280 jours. <laughs> Bref, je m'appelle Clitorine. Et je voulais vous souhaiter un ah, joyeux Noël Joyeux Noël Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le répéter encore une fois. Je m'appelle Clitorine. Je suis la vedette d'un court-métrage avec ma meilleure amie, Tracy. Si d'ailleurs vous voulez voir ce court-métrage, cliquez sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. <laughs> bon, maintenant je vais fermer ma gueule en ce qui concerne la publicité. <laughs> que ce genre de message pouvait vous réchauffer le cœur. Mais bon, je me suis aussi dit que certains s'en battront les couilles. Bref. Oh <laughs> Vous étiez Bref, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Beaucoup de joie, beaucoup de familles soudées. Mais bon, certains vont finir bourrés et suspendre les bébés par la fenêtre. Que pouvons-nous faire que Dieu vous bénisse Tracy, souhaite un joyeux Noël à toute la population Joyeux Noël à toute la population Ah oui Ah oui Merci chérie Oh, je te prie, ça va Bisous Ah oui, je tiens à signaler que le cake de Noël vous fera vivre une véritable sensation de... Mais de Noël Au revoir Tracy PS, tu es grosse Voilà. J'espère que... Oh Mon ami Milly vient d'arriver sur le plateau est <laughs> bien, bien... Comment vas-tu Ah ça va, bah là je reviens de chez Gamecash et puis... C'est bon M'en fous Donc j'espère que ce message de Noël vous fera vivre un agréable Noël. Je vous embrasse très fort. Oh À très vite. Oh Oh Oh, Papa Noël, je... Oh, oh, oh vous Joyeux Noël Père Noël, vous Je... Oh